පක්ෂපාතී මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය තුළින් ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගත් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ. මම උදේශා නිඩම ගෙදර. ප්‍රථමයෙන් රාත්‍රී පුවත් සිරස්තල. සයින්ද මරුදු බෝම ප්‍රහාරයෙන් සාරාජ්‍යස්මින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවට DNA තහවුරු කරයි. පොලිසියට පිහියෙන් අනින්න උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙකු පොලිස් වෙඩි පහරින් ජීවිතක්ෂයට. ඉන්දන මිල පහලට ඔක්ටේන් අනු දෙක හැටකින් අනුපහයකසිය තිස් පහකින් ඔටෝඩීසල් අසුවකින් පහත දමයි. බස්ගාස්තුත් අඩුවෙයි අවම ගාස්තුව රුපියල් හතරකින් සහ උපරිම ගාස්තුව තුන්සිය පහලවකින් පහලට. ප්‍රේරෝධරත සීයා සුවට බහි අධිවේගේ සීයක් අඩු කරයි. ආරක්ෂාව යටතේ තෙල් බෙදා හැරිමෑරමෙයි. වර්ජනය කළ වෘතිය සමිති නායකින් සහ සහයදුන් සේවකින් විස්සක් අනිවාර්ය නිවාඩු යවන්න ඇමති තීරණය කරයි. මට සභාපතිවරයා නම් ලයිස්තු එවල තියෙනවා මංහිතන විස්සකට වැඩි නාම ලයිස්තුවක් තියෙනවා කනගාටුවෙන කියන්න පොදුජන පෙරමුණේ වෘතිය සමිතියේ ප්‍රධානියෙක් පවා මේ කටයුත්ත ඉන්නවා. සේවකින් අනිවාර්ය නිවාඩු යවන්න ඇමතිට බැහැ. ආනන්ද පාලිත කියයි. ඒනම් ඇමතිවරට බය අනිවාර්ය නිවාඩු යවන්න රටේ නීතිය තියෙති ජාත්‍යන්තර කම්කරු නීතිය තියෙති. හැමදේම කළේ රටේ නීතිය සහ කම්කරු නීතියට අනුවයි. ලැජ්ජයි කංචන තෙල් වෘත්තීය සමිති වලින් චෝදනා. ලැජ්ජයි නින්දිතයි. ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති මර්ධනයට එරෙහිව සමස්ත වෘත්තීය සමිති ඉදිරියට. අපිට hina වෙන්න කලින් අපි කරන කියන දේ ගැන බලන්න. සජිත් ඉල්ලයි. ඉන්දියාවේ බිත්තරේ ලංකාවේ බෙදෙන්නේ හෙට. පසුගේ දෙදහස් දහනවේ වසරේ සයින්ද මරුදු ප්‍රදේශයේ සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පුලස්තිනී මහෙන්ද්‍රන් හෙවත් සාරාජ් ජස්මින් ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ DNA පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵලවලට අනුවයි. මෙම පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ඉදිරියේදී අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පැවසුවේ. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් දින කිහිපයකට පසු අප්‍රේල් විසි හයවන දින සයින්දමර්දු ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ මරාගෙන මැරණ බෝම්බයක් පිපිරී ගියා. ඒදී තහවුරු වුණේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකුම එම ස්ථානයේ සිටි බවයි. එලෙස මරාගෙන මැරණ බෝම්බයක් පුපුරවා හැරීම හේතුවෙන් මියගිය තැනැත්තන් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළා. එම මරණකරුවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා අධිකරණ නියෝග මත විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරුන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරීවරුන් නිලධාරීන් සහ රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂඥයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් තුන්වන වරට ලබා ගන්නා ලද සියුම් සාම්පල සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන DNA පරීක්ෂාවේදී එම මියගිය තැනැත්තන් පිළිබඳව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මියගිය තැනැත්තන් අතර අතුරුදන් වූ බව කියන පුලස්තිනී මහේන්ද්‍රන් හෙවත් සාරා ජස්මින් යන අයද සිටින බව රජයේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව මගින් තහවුරු කර තිබෙනවා. පුලස්තිනී මහේන්ද්‍රන් හෙවත් සාරා ජස්මින් යන අයගේ මවගෙන් ලබා ගන්නා ලද DNA සාම්පල සමග ඇගේ බව කියන අස්ති කොටස් කිහිපයක DNA සාම්පල පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මවක සහ දරුවෙකු අතර පවතින ජීව විද්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවය එමගින් තහවුරු වන බවයි රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. ඒ අනුව එම අස්ති සාම්පල හිමි අයගේ ජීව විද්‍යාත්මක මව රාජරත්නම් කවිදා වීමට ඇති සම්භාවිතාවය 99.99999ක් බව රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා. එම වාර්තාව අනුව 2019 මේ 4.26 වන දින සයින්ද මර්දු ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිත නිවසක් තුල සිදු වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පුලස්තිනී මහේන්ද්‍රන් හෙවත් සාරා ජස්මින් යන අය මියගොස් ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ සම්බන්ධව අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කිරීමට නියමිත බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාසය නිවේදනය කරන්නේ. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල පහත දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 60කින් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 135කින් පහත දැමීමටයි පියවරගෙන තිබෙන්නේ. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 80කින් සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 45කින් පහත දමා තිබෙනවා. භූමිතෙල් ලීටරයක මිල පහත දමා ඇත්තේ රුපියල් 10කින්. මේට සමගාමීව IOC සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහත දමා තිබෙනවා. දෙදහස් දහ අට වර්ෂය. අමරිකානු ඩොලරේක මිල රුපියල් එකසිය පනස් හතරක් වුණා. බොරතෙල් බැරලේක මිල අමරිකානු ඩොලර් හැත්ත එකක් වුණා. එදා ඔක්ටෙන් අනු දෙක පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් එකසිය විසි පහක් ලෙස පැවතුනා. ඔක්ටේ අනු පහලීටරයක් තිබුණේ රුපියල් එකසිය හතලෙස් නවයකට. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් එකසිය එකකටත් සුප ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් එකසිය විසි එකකටත් පැවතුනා. අද දෙදහස් විසිතුන අමරිකානු ඩොලරයක මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් තුන්සිය විසි හතරක්. බොරතෙල් බැරලයක මිල අමරිකානු ඩොලර් හැත්තයාටක්. එතකොට අද අඩු කළ මිලත් එක්ක ගන්නකොට ඔක්ටේන් අනු දෙක පෙට්‍රොල් ලීටරයක් රුපියල් තුන්සිය හතලිහයි. ඔක්ටේන් අනු පහ පෙට්‍රොල් ලීටරයක් රුපියල් තුන්සිය හැත්ත පහක්. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් තුන්සිය විසි පහයි සුප ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් හාරසිය හැට පහයි. එදා ඒ කියන්නේ දෙදහස් දහ අටේදී අමරිකානු ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් එකසිය පනස් හතරක් ගෙවිය යුතුයි. අද අමරිකාන් ඩොලරයකට රුපියල් තුන්සේ විසි හතරක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එදා බොරතෙල් බැරල එකක් ඩොලර් හැත්ත එකක් වූ අතර අද වන විට එය ඩොලර් හැත්ත අටක් ලෙස දැක්වෙනවා. එ අනුව බොරතෙල් බැරල් එකක් වැඩිවී තිබෙන්නේ අමරිකානු ඩොලර් පහක් හයක් වගේ ප්‍රමාණයකින්. නමුත් ඩොලරයට සාපේක්ෂෝ රුපිලේ අගය මීට වසර පහකට පෙරහා සැසඳීමේදී. දෙගුණයකට මදක් වැඩි වෙලා එකන්නේ ඩොලර රුපියල් තුන්සේ විසි හතරක් වෙලා. දැන් මෙවර ඉන්දන මිල පහත දැමීම හා සැලකීමේදී මීට මාස කිහිපයක සිට. ඩොලරේ හෝ බොරතෙල් මෙලෙහි විශාල වෙනස්කමක් දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව රුපියල් එකසේ තිස් පහකින් රුපියල් අසුවකින් සහ රුපියල් හැටකින් වගේම රුපියල් හතලිස් පහකින් ඉන්ධනවල මිල ගණන් අඩු කළේ කුමක් නිසාද? රජය එක් ඉන්දන ලීටරයකට ගහන බදු හෙවත් ටැක්ස් අධික බව මීට පෙර කණජිතෙල් වෘතිය සමිති මාධ්‍ය විවිධ සංවිධාන ඇතුළු විශාල පිරිසක් පෙන්වා දුන්නා. අද මේ අඩුකිරීම මතය අනුව එකක් ඉතාම පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ ඉන්දන මිල ඉහළයාමට ඩොලරය සේම රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තිය බරපතල ලෙස බලපෑම් එල්ල කර තිබෙන බව. රජ්‍ය විසින් ඉන්දන මත පනවා තිබෙන අති විශාල බදු තවත් අඩු කරන්නේ නම්. ඉන්දන මිලගණන් මීටත් වඩා අඩු කළ හැකි බවයි වෘත්තිය සමිති අදටත් පෙන්වා දෙන්නේ. අප්‍රේල් මාසේ සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තිබුණු මිල සංශෝධනය. අද දවසේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 60කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 400කට පවතින පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 340කට අලෙවි කිරීම සඳහා අද රාත්‍රී මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඉඳලා සිද්ධ වෙනවා. ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 80කින් අඩු කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වන විට රුපියල් 405ක පවතින ලීටරය රුපියල් 325ක් දක්වා අඩු වෙනවා අද මධ්‍යම රාත්‍රී ඉඳලා. පෙට්‍රල් 95 ලීටරයක් රුපියල් 135කින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 500 නවසිය දහයකට තියෙන පෙට්‍රල් අනූ පහ ලීටරය රුපියල් තුන්සේ හැත්ත පහ දක්වා අඩුවෙනවා එවගේම සුපඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් හතලිස් පහකින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිල තියෙනවා ඒ අනුව රුපියල් පන්සිය දහයට පවතින සුපඩීසල් ලීටරේ රුපියල් හාරසිය හැට පහ දක්වා අඩුවෙනවා භූමිතෙල් රුපියල් 10කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 305කට තියෙන භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 295 දක්වා පහත හෙලන්න අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මීළඟ මිල සංශෝධනය සිදු වෙන්නේ මැයි මාසයේ පළවෙනි සතියේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවන් ඉල්ලනවා පොහොලින් වල දැන් රැඳිලා ඉන්න එපා. මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව 9 මිල ගණන් යටතේ ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලනවා. කොහොමුණත් මේ ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටේ ජනතාව දක්වන්නේ මෙවැනි අදහසක්. හැටකින් අඩුවීම කියන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ වෙලාවේ හැටියට හැටකින් අඩුවීම ගැන යම්කිසි මට්ටමකට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයක් රුපියල් 100කින් වගේ අඩුවේ කියලා තමයි මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තුවත් තිබ්බේ. අඩු නැහැ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට විතරයි වගේ නේද? අපිට නම් දෙන්න නැහැ. කියන්න දෙයක් නැහැ. තිබ්බ ගානට වඩා නම් ඉතින් අවුලක් නැහැ. අඩු වෙච්ච කොහොඳයි. මදි තවට අඩුවෙන් ඕන මිට මනුස ජීවතන අමාරුවෙන් අපිත මිට බරපොත්වේ අඩුවෙලා අඩුවනේ නෑති ඒ තරමටම තිබිච්ච විදිට වැඩි ගොඩක් හොඳයිනි තෙල් සංසාාවත් හයදස් ගානක් ඉන්නවනේ ගුලන්ගේ පඩිගවන්නත් එපයිනි අපේ බදුවලින්නේ ගුලන්ගේ පඩිගවන්නෙත් එමන ඉතින් අනිත් රටවල්ලෝගේ ඒවා පෞද්ගර කරන කල්ලා එතකොට ගානඩු කරන්න පුළුව මේ ගාන අඩුවච්ච හොඳ ඉත අඩුවෙන් ඕනේ පරි තිබ්ගාන අඩුව කරන බලාපොරොත්තුන අඩුවෙලා තිබ්බක් වැඩි කරලා ආය අඩු කරලා තින ඒක දැනන්න අපිට අපි මුලදි ගන්න එකසි හැත්තෑවට වගේ තිබේ දැකති තුන්ද තුන්සිය හැටයි කියන්න ඉතින් රුපියල් 60ක් ගැන අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔය තෙල් මිල රුපියල් 100 ගණන් 200 ගණන් වල තිබ්බේකනේ. ඕක 60කට අඩු කරලා ඇති මිනිස්සු වලටලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. ඉතින් වැඩි වෙච්ච ගණන් වලට ඇටි නම් 60 කියන්නේ මොකද්ද කියලා එක දැනන්න ඕනේ. 60 නම් මදි. එහෙම හරි පොඩි ගණනකට හරි අඩු වෙච්ච එක නම් ගොඩක් වටිනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලාම රුපියල් 150න් දීලා එකපාරට මෙච්චර ගණනක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකෙන් රුපියල් 80ක් කියන්නේ ඒක එච්චර මේකක් නැහැ. ඉස්සරහට තව අඩු වෙනවනම් හොඳයි මේ යන විදියට. දැනෙන්නේ නැහැ හරියට නේ මිනිස්සුන්ට තාම. තිබ්බ ගානත් එක දැනෙනවා අඩුයි. අමාන්නෙන් රුපියල් 300කටත් අඩු වෙන්න ඕනේ යන විදියට. ඔයගෙට කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ අප්පා. වැඩි වෙච්ච තරම හැටියට මදි ඉතින්. 1000ක් වැඩි වෙලා 100ක් අඩුල වැඩක් නැහැ නේ අපිට. ගොඩ ලොකු ගාණකින් වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ පොඩි ගාණ. 60ක් කියන ගාණ තේරෙන්නේ නැහැ ඉන්ධන මිල සංශෝධනයට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු සහ ත්‍රිරෝධරත ගාස්තු අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 4කින් 5ත දමා ඇති අතර නව ගාස්තුව රුපියල් 30ක්. ත්‍රිරෝධරත ගාස්තුව රුපියල් 20කින් අඩු කර තිබෙනවා. අද මධ්‍යමරාත්‍රයේ සිට සිදුකරන ඉන්ධන මිල සංශෝධනයට අනුව බස්ගාස්තු අඩුකිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා. අවම බස්ගාස්තුව රුපියල් තිහක් දක්වා අඩුකිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ අනුව රුපියල් හතරකින් අවම බස්ගාස්තුව අඩුවනු ඇති. ඉහළම බස්ගාස්තුව ලෙස අඩුවී ඇත්තේ රුපියල් තුන්සිය පහළවක්. මෙම බස්ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් අද පැවැත්වුණා. හෙටරාත්‍රී මධ්‍යම දොළහයි සිට බස් ගාස්තුව 112.9කින් අඩු කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිස් සභාව ගණනය කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව පළවෙනි ගමන් වාරය ගමන් අවස්ථාව රුපියල් 34ක පැවති මිල රුපියල් 30ක් දක්වා අඩු කිරීමටත් එයට සමගාමීව ගාස්තු අවස්ථා 350 ඒ සෑම බස් ගාස්තුවකම 112.9කින් අඩුවීමක් බස්කාසු සංශෝධනය තුළදී අනිවාර්යෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. විශේෂම ජාතික බස්කාසු ප්‍රතිපත්තියට අනුව ජූලි මාසේ පළවෙනිදා බස්කාස්තුව අඩුවීමක් හෝ වැඩිවීමක් සිදු විය යුතුව තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වර්ෂයේදීත් ජූලි මාසේ පළවෙනි දින වන විට ඉන්ධන ඇතුළු අනෙකුත් වියදම්වල ඒ ගණනය කිරීම සිදු කරලා තවදුරටත් බස් ගාස්තුව සංශෝධනය කිරීමට අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. බස් මගීන්ට පමණක් නෙවෙයි දුම්රිය මගීන්ටත් සහනයක් ලැබෙයිද කියලා ඔබතුමන්ගෙන් ඉඟියක් ලබා ගන්න කැමතියි අපි. විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධව රජය තාම අවසාන තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. අපි කවුරුත් දන්නා කරුණක් මම හිතන්නේ දුම්රිය සේවය අද පවත්වාගෙන යන ඉතාමත් අලාභදායී තත්ත්වයක ඒ වගේම සාපේක්ෂව බස් ගාස්තුත් එක්ක සංශෝධනය කරනකොට අදටත් දුම්රිය ගාස්තු ඉතාමත් අඩු ගණනක් තමයි අය කිරීමක් සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධව රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීන්දුවක් ගත යුතුයි. මේ අතර බස් ගාස්තු සංශෝධනය ලබන 30 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කරන බවයි සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න පවසන්නේ. අවම ගාස්තුව සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30 දක්වා අඩු විය හැකියි. සමස්තයක් විදිහට මේ ගනුදෙනු සිද්ධ කරන්නේ මේ ගණනය කරන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුව ජාතික ගමනාගමන කොමිසම් සභාව විසින් තමයි මේ බස් ගාසු තීරණය කරන්නේ. වාර්ෂික බස් ගාසු සංශෝධනයක් ජූලයි මාසයේ එනවා. අඩු කිරීම අපි අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ. හෙටනේ ඩීසල් අඩු වෙන්නේ. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ඩීසල් අඩු වෙන්නේ. අපි 30 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන්න කටයුතු කරන අඩුවීමේ වාසිය ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව අධිවේගී මාර්ගවල දහවණය වන බස් රථ ගාස්තුව අද සිට රුපියල් 100කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 සිට දීසල් බිල අඩුවීමක් කරනකොටගෙන ලංකාවේ ධාවන වන සාමාන්‍ය සේවා අධිසුභෝගී සුභෝගී අර්ධ සුභෝගී සහ අධිවේගී මාර්ගයේ බස් අද මේ සියල්ලේම බස් ගාස්තු අද හෙට දින විට පහත දමන්න අපි කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕන අධිවේගී මාර්ගයේ බස් රථවල ගාස්තුව අපි උපකල්පනය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 100කට ආසන්න මුදලකින් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ අඩු කරලා ඒ සහනය අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මගින්ට ලබා දෙන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙයි කියන අපි විශ්වාසය තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා තව තවත් බස් ගාස්තු අඩුවීම තුළ ජනතාව මගී ජනතාව අපේ බස් රථවලට නංවා ගැනීම වැඩි කර ගැනීමට අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් ඒකයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් උපරිමම බස් ගාස්තුවක් අපි අඩු කරන්න මේ අවස්ථාවේදී කොමිස සභාවට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. මේ අතර ත්‍රිරෝද ගාස්තුද අඩු කරමින් එහි සහනය ජනතාවට ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි ත්‍රිරෝද සංගම් පවසන්නේ. ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් වන අපි පැහැදිලිවම අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජයට සහයෝගය දීමක් වශයෙන් පමණක් නෙවෙයි පාරිභෝගික ජනතාවගේ යහපත සඳහාත් පීඩිත ජනතාවගේ ගැලවුම සඳහාත් අනිවාර්යෙන්ම ගාසු සංශෝධනයක් සිදු කරනු ලබනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් සිදුවිය යුතුයි මොකද මේ වෙලාවේ ගාස්තු අඩුවීම ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ කියාවක් වෙනවා මොකද මේ රටේ විනාශයෙන් රට ගලවා ගැනීමට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කිලෝමීටරයකට රුපියල් 20කින් හයර් ගාස්තු අඩු කරන්න අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තීරණය කරනවා හෙට උදේ සියලුම පාරිභෝගික ජනතාවට තීරෝද රථය භාවිතා කරන තමුන්ගේ ගාස්තු මාපකය බලා කිලෝමීටරයක් දෙවැනි කිලෝමීටර් රුපියල් 80කට ධාවනය සඳහා තෝරා ගන්න කියන එක මම පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධරත ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා සැදී පැදී සිටිනවා. එහෙත් ආණ්ඩු දැනගන්න ඕනේ අපිට දෙන්නේ සතිය ලීටර් 5යි. මේක ජනතාව දැනගන්න. අපි ඊටාම ඕනෑකමින් කියනවා මේ වෙනකොට ගාස්තුව විවිධ ගණන් නිරෝධරතවල තියෙන කියන එක මගියා දන්න. මීටර් දාලා තියෙන ත්‍රිවිල් වල සමහර 120යි. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක 100යි. සමහර ඒවා දෙකම 100යි. සමහර ඒවා 100යි 90යි ගණන් විවිධයි. එනිසා මේ එකෙක් ගණන් අපේ ගණන් ප්‍රකාශ කරලා එකෙක් ගණන් තියෙන්නේ මීටර් නැති ත්‍රිවිල් වල මේ දැම්මම ගිහිල්ලා ආවා කිලෝමීටරයයි 0.3යි රුපියල් 350යි 270ක් කියලා පළවෙනි කිලෝමීටරේ. ඒ නිසා මේ විවිධ ගණන්තියදී අපි ඉතාම ඕනෑකමින් කියනවා සියලු දෙනාම බේරෙන්න පළමු කිලෝමීටර රුපියල් 100කුත් දෙවෙනි කිලෝමීටර රුපියල් 80කුත් හැටියට අද සිට මගියායෙන් අය කරගන්න කියලා අපි සියලුම සාධාරණව රස්සාව කරගෙන කන ඊටාම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන තිරෝදරත ප්‍රජාවට කියනවා මොකද මගියත් ඉන්නේ බොහොම අමාරුවේ. කණිතෙල් සේවකින් ඊයේ හදිසියේ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වුණා. මෙලෙස වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීර්ණ වූ වෘත්තීය සමිති නායකින් ඇතුළු 20 දෙනෙකු පමණ අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට පියවරගෙන ඇති බවයි විශ්වභාර අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ප්‍රකාශ කළේ. රටේ නීතියට සහ කම්කරු නීතියට අනුව වර්ජන ක්‍රියාමාර්ග සිදු කළ බවයි මේ අතර වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ. කනිජ තෙල් සේවකින් ඊයේ පස්වරුවේ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වුණා. ඒ විදේ සමාගම් තුනක් සඳහා මෙරට තුළ කනිජ තෙල් අලවියට අවසර ලබා දීමට එරෙහිවයි. එහිදී කොළොන්නාව සපුගස්කන්ද හා මුතුරාජවිල පර්යන්තවලින් තෙල් බෙදා හැරීමේ කටයුතුද නතර කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් ඊයේ රාත්‍රියේදී කොළොන්නාව තෙල් පර්යන්තයට විශේෂ පොලිස් හා හමුදා ආරක්ෂාවක් ලබා දීමෙන් පසු ඉන්ධන බෙදා හැරීම සිදු කෙරුණේ මේ ආකාරයෙන්. මෙලෙස වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වී රට තුළ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතුවලට බාධා කළ වෘත්තීය සමිති නායකින් හා ඊට සහාය ලබා දුන් සේවකින් විසි දෙනෙකු අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. අමාත්‍යවරයා හැටියට මම උපදෙස් ලබා දුන්නා ඊයේ දවසේම විශේෂම මේ ආයතන දෙකේ සභාපතිවරට සහ පාලන අධිකාරියට ඒ කඩාකප්පල්කාරීව හැසිරුණු පිරිසට එරෙහිව ගත හැකි උපරිම විනය පියවරත් ඒ වගේම ඉදිරියේදී ගත හැකි නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව අනුව අද උදෑසනම මේ වෘත්තීය සමිති නායකයන් හැටියට පෙන්වා දෙන සහ කඩාකප්පල්කාරීව හැසිරුණු අඳුනාගත් 20කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා තියෙනවා. වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක නම් කතා කර කර ඉන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ගන්න සහ ඇගීම් කටයුතු කරන්න. රටේ නීතියට හා කම්කරු නීතියට අනුව වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය සිදු කළ බවයි වෘත්තීය සමිති නායකයින් පවසන්නේ. හැම ක්‍රියාවම සිද්ධ කරේ රටේ නීති අනුව සහ කම්කරු නීති අනුව අපි කොයි වෙලාවකවත් ආණ්ඩු පෙරලන්න රජයේ වැඩ කටයුතු අඩාල කරන්න ගියේ ගියේ නැහැ. අපි ඇත්තටම අපේ ආයතනයේ උන්නතිය අභිවෘද්ධිය සඳහා සහ සේවකයන්ට බලපාලා තියෙන ගැළලු පිළිබඳ කීප සම්බන්ධව තමයි මේ උත්තරම් දිගාමාර්ග ගත්තේ. අත්‍යවශ්‍ය සේවාව විනාශ කරන්න අමාත්‍යවරයා කෑලිවට කඩලා විකුණලා එකද අත්‍යවශ්‍ය සේවා පනතනුව අත්තරංගුවට ගන්න ඕන වැඩතහනම් කරන්න ඕන ඒ වගේ අමාත්‍යදූරෙන් ඉවත්වෙන්න ඕන කාංචන විජේසක අමාත්‍යවරයත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් ජනාධිපතිවරයා. කාංචන විජේසේකර ඇමත්තුමාගේ තාත්තගෙන් අද කතා කරලා අහන්න පුළුවන් නම් බන්දුල සමන් කුමාර කියන්නේ කවුද කියලා තාත්තා කතා කරලා කියයි පුතාට. අපි එහෙමයි මේ රට ගොඩ ගනගලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට අද ආයතන ඇතුළට යන්න දෙන්න තානම් කරලා ඇති. අපි අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා ඇති. හැබැයි උඹලා හිතපල්ලා කවදා හරි දවසක උඹලට මේවට වන්දිගවන්න වෙනවා කියලා. අපි අපේ සටන කවදාකවත් අපි පාවා දෙන්නේ නැහැ. ලැජ්ජයි නින්දිතයි වැඩවර්ධනයක් කෙරුවන්න මේ කෙරෙව්ව ඇමති කිසිදු සේවකේ බලාත්කාරයෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා නැහැ අත්නෝමතිකව ගිහිල්ලා නැහැ ඒම ගියන ඕනතරම් බලය පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. දැන් ඔය ගෙනාපු හමුදා වේලස්සන ගෙනට තිබුණ නැත්ද? නෑ අපි ඇමති දන්නවා. එහෙනම් ඇමතිවරයාට බය අනිවාර්ය නිවාඩිය වන්න රටේ නීතිය තියෙති ජාත්‍යන්තර කම්කරු නීතිය තියෙති එකෙන්ද වහාම කියනවා අනිත් රාජ්‍ය මර්මස්ථානත් එක ඒකාබද්ධ කොට දැඩි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ කිරීමට මේ අනීතික ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීම වහාම නවත්තන්න. වෘත්තීය සමිති මර්ධනයට ආණ්ඩුව දරන උත්සාහය පිළිබඳව රාජ්‍ය අර්ධරාජ්‍ය වෘත්තීය සමිති එකමුතුවද අදහස් පළ කළා. කනිජ තෙල් නීතිගත් සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති නායකයන් ඇතුළු සේවකයන්ට ගේන මර්ධනයට එර එරෙහිව සමස්ත වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියට එනවා කියන එකත් අපි වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට පැහැදිලිව කියනවා ෘතිය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම වෙනුවට කාංචන විජේසේකර ඇතුළු රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මොකද්ද කළේ පොලිසිය සහ අමුදාව යොදලා ඔවුන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කටයුතු කළා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ව වලෙන් ගොඩ ගන්න දුන්න කඹය අල්ලලා මිනිස්සුන්ගේ බෙල්ල හිරි කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔය මර්ධනය තුල ඊටාම නරක ප්‍රතිඵල ආණ්ඩුවටත් මේ රට පාලනය කරන කණ්ඩායමටත් ලැබෙයි කියන එක තමයි අපි අනතුරු අංගවල සිටින්නේ. පැරණි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවාද නැතිනම් අලුත් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ලෝකයත් සමග ඉදිරියට යනවාද යන්න තීරණය කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. IMF සහය ඇතිව වසර හතරකින් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමෙන් අනතුරුව එම තීරණය ගත හැකි බවද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඒ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ එකසිය තිස් පස්වැනි වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා විද්‍යාලීය පෝතක බාලදක්ෂ ආචාර හා බාලදක්ෂයින්ගේ සම්මාන මුරයකින් ජනාධිපතිවරයා පිළිගනු ලැබවා. ඉනතුරුව විද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති රණවිරු ස්මාරකයට පුෂ්පෝපහර දැක්වීමද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සුරතින් සිදුවන. ති මෙතන හැම ක්‍රමවේදයක්ම ඇත්ත වසයම ක්‍රියා විරහිත වුණා. ඒ ක්‍රමවේදය දැන් IMF ආධාර ඇතුව අපි ඉදිරියට යනවා. අපි ඉදිරියට යන්න රටත් දියුණු කරන්න නම් අපි බංකොලොත් රටක් හැටියට ඒ ආධාර අරගෙන තමයි ඉදිරියට යන්නේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරය කරන්න. ඒත් ඒක විතරක් මදි. ඒ අවුරුදු 4න් පස්සේ අපි ඇති කරන්නේ මොන සමාජයක්ද? අපි පරණ ක්‍රමයට යනවද? අලුතෙන් හිතනවද? අන්න ඒකයි අපි හැම එක්කෙනාටම තියෙන කාරණේ. අපේ නිදහසෙන් පස්සේ අපි නිදහස් අධ්‍යාපන ඇති කරා, නිදහස් සෞඛ්‍ය ඇති කරා, මහවැලිය ඇති කරා, වෙළඳ කලාප ඇති කරා. ඒත් අපි මේවා කරන ගමන් සම්පූර්ණ ආර්ථික දියුණුවක් අපි ඇති කරන යුද්ධය නිසාත් යුද්ධෙන් පස්සෙත් අපි එක තැන හිටිය. අනික් රටවල් අපිට වඩා ඉස්සර ඉදිරියට ගිය බංගලදේශ ගියා තායිලන්තය ගියා අනික් ඉන්දොනීසියාව ගිය අපි එක තැන හිටිය. ඒ නිසා තමයි අපි අද මේ තත්ත්ව ඉන්නේ. මේ සියලු දෙනාම දන්නවා ආජිත අපට සින්දුව. අපි එක තැන ඉන්නේ ලෝකය අපි පසු කර යන්නේ. අන්න ඒකයි අපිට දැන් සිදුවන්නේ. දැන් අපේ අනාගතයේ තියෙන එක තැන ඉඳලාද නැත්තම් ලෝකේ අපිත් ඉදිරියට යනවාද මේ ගමනේ? IMF එකකතා අතර රට සංවර්ධනය කිරීමේ යෝජනා නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පවසනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. අර ගිලන මිලිහෙට්ට දාපු කඹයක් එල්ලිලා ගොඩෙන්. එච්චරයි. IMF එකත් එක්ක එකඟ වෙච්ච කාරණාවේදී දේවල් පහක් ගැන තමයි මූලික අවධානය යොමුුවෙන්. කොහොමද රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය නැවත ශක්තිමත් කරන්න. අපි බංකොලොත් වෙලා ඉන්න නිසා අපිට ණයගෙවා ගන්න බැරි නිසා ගෙවන්න තියෙන ණය කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න. මේ රටේ උද්ධමනය කොහොමද අපි පාලනය කරගන්න. ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිවත් කොහොමද තියාගන්න. දූෂණ වංශාවට තියෙන අවධානම කොහොමද අඩු කරගන්න කිය. මේක තමයි මූලික කාරණා මේ IMF එකත් එක තියෙන. නමුත් මේක ඇතුලේ නෑ අපි කොහොමද රට සංවර්ධනය කරගන්න. අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ IMF එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ IMF එකට එහා ගිහිල්ලා ජනමතයත් එක්ක බාරගන්න රජයකට මොකක්ද කරන්න සිද්ධ වෙන්නකෙන්. සෑහෙන වැඩකොටසක් ඉදිරියේදී කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ජනමතයක් අවශ්‍ය වෙනවා රුපියල් බිලියන දහයක් වෙන් කරනක මහලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඡන්ද තියන්නේ. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන් හෙට අනිද්දා ගේන නියමිතමේ ත්‍රස්ත පනතේ මිනිස්සෙට Facebook එකේ රනිල් ගෝ හෝම් කියලාවත් දාන්න වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. සාමාන්‍ය පුරවැසියෙට පාරට බහිනවා කියන්නේ නිකන් එහෙම වචනයක්වත් කියන්න වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. කියන්නේ ඒක ත්‍රස්ත පනතට දාලා ඉවරලා මේ මිනිස්සව අවුරුදු 10කට කර හිරේ දාලා ඒ වගේම තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහට සම්පූර්ණ බලය තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයාව පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය බව නම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තනිකර බඩලන්දක් තමයි නැවතත් ගේන්නේ. ඔහොම අමාරුවෙන් ඉන්නකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා සල්ලි දීලා කිව්වොත් අනිත් ඒවල් වලටත් වේදම් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක ධනාත්මක පැත්ත ඇවිල්ලා යම්කිසි සහනයක් ලැබෙනවා ඍණාත්මක පැත්ත ඇවිල්ලා මේක ණයක්. ණය අන්තිමට ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට ඒක ගිහිල්ලා වැරදි ලෙස පාවිච්චි කළොත් හෙට රට මීටත් වැඩිය ලොකු ප්‍රශ්නයකට වැටෙනවා. මේක ඇවිල්ලා චක්කරයක් වගේ නැවතත් එතනටම එනවා. ඇයි මේකත් විශාල ණය. ජනාධිපතිතුමා වන් මෑන් ෂෝ එකක් කරේ. කඩා වැටිච්ච රටවල් අතරින් හොඳටම මූල්‍ය කළමනාකරණය කරන රට ශ්‍රී ලංකාව බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ කොළ එළියක්. මේ කොළ එළිය ලැබුණහෙන් පස්සේ වෙනත් ජා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන විසින් පෙළ ගැහිලා බලන් ඉන්නවා අපිට උදව් කරන්න. කියන්නේ මැතිවරණ සදාකාලික කල් දාන්න කියලා. කිසියම් ඡන්දයක් නොතියා ඉන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපතිවරණ තියන්න ඕන ඊළඟට මහමැතිවරණ තියන්න ඕන කාල වේලාවට. ඒකට කවුරුත් ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරණ මහමැතිවරණ කල් දානට අපිත් විරුද්ධ වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ මැතිවරණයක් තියෙන එක ඊටාම අපහසු දෙයක්. මේක නිකන් බාලගිරි දෝෂය වගේ අදන මේ හෙට අදන මේ හෙට කී කිය වික්‍රමසිංහ මැතිවරණ කල් දාලා ඒකම එයා ලෑස්තිලා තියනවා දැන් අලුත් මර්ධන නීති අරගෙන ඒ පනත තමයි ප්‍රතිදස්ත පනත. මේ පනත තියෙන පක්ෂ හැටියට අපි හැමදාම හිටපු ස්ථාවරයක් තියුණා ඒක තමයි රාජ්‍ය සම්පත් අනිසි ලෙස පුද්ගලීකරණය නොකළ යුතුයි කියන මතය රජයක ප්‍රධාන වගකීම වෙන්නේ ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම. රාජ්‍ය අංශයෙන් ඒ පහසුකම් සැපයෙන්නේ නැත්නම් උමන හෝ අංශයකින් ඒ පහසුකම් සැපයන්න රජයක් බැඳිලා ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීම තම බලාපොරොත්තුව බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ වීරවිල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්. විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක සක්වල වැඩසටහනේ තවත් එක් වැඩසටහනක් වීරවිල තාසීම් මුස්ලිම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී අද පැවැත්වුණා. මෙහිදී සුහුරු පන්තිකාමර උපකරණ බෙදාදීමද සිදු වුණා. හැමදාම හැමෝම කෑකෝ ගහනවා අධ්‍යාපනයට වැඩිය මුදල් වෙන් කරන්න කියලා. නමුත් අපි ප්‍රශ්න කරන්නට ඕන ඒ වෙන් කරන මුදල් වලින් යහපත් අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධනයක්, අධ්‍යාපන සංවර්ධනයක් සිදු වෙනවද නැද්ද කියන කාරණා. දැන් අපේ අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂා කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයට වැඩි තැනක් ලබා දී. නමුත් ඒක ගැන මේ පාසල ඇවිල්ලා කතා කරන්න බෑ. මොකද ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්වත් නැහැ මේ පාසල. බොහොම කනගාටුදායකයි තාම. මම ඔබට කියන්න කැමති මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ හණක් නගලා මේ පාසලට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයව ඉක්මනින්ම ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා කියන මම ප්‍රයත්න ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂා සාක්ෂරතාවය ප්‍රවර්ධනය කරනවා කියන එක විහිළුවක්. ආනයනික බිත්තර හෙට සිට බෙදාහරින බව රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා. කෙසේ වෙතත් බිත්තර නිෂ්පාදකින් පවසන්නේ මෙම බිත්තර තොගය ආනයනය කර දින ගණනාවක් ගත වී ඇති නිසා ඒවා භාවිතයට සුදුසු නැති බවයි. මේ නිසා ආනයනික බිත්තර විනාශ කළ යුතු බවද ඔවුන් පවසනවා. බිත්තර මිල ඉහළයාම සහ හිංගියත් සමග බිත්තර ආනයනය කිරීමටයි රජය පසුගියදා තීරණය කළේ. ඊට කැබිනට් අනුමැතියද හිමි වුණා. පසුව ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය කළ අතර එලෙස ආනයනය කළ බිත්තරවල පළමු තොගය පසුගිය විසිතුන් වනදා දිවයිනට ළඟා වුණා. මේ අතර රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව පවසන්නේ අද දිනේ එම බිත්තර තොගය නිදහස් කරගෙන හෙට සිට බෙදා හැරීම් ආරම්භ කරන බවයි. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම දිනකට ලක්ෂ 50ක් විතර මේ ලංකාවේ බිත්තර නිෂ්පාදනය වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දිනකට කෝටි 3ක් විතර මේ බදු ගෙවනවා රජයට. හැබැයි අපි 175ක් 80ක් මේ ආහාර ගේන්නේ පිට රටින්. අපි මේ ඩොලරයත් එක්ක තමයි තරඟ කරන්නේ. හැබැයි අපිට මේ කෝටි 3ේ බද්ද අඩු කළා නම් සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරයක් රුපියල් 6-7කින් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් මේ නිෂ්පාදන වියදම. ඒ ඇමතුමාට බිත්තරයක් කණ්ඩ නැතිකම හදි හැදුවේ ඇමතිතුමාමයි. අද සිල්ලර කඩේක ලංකාවේ කිසිම තැනක බිත්තරයක් නැහැ. බිත්තර විකුණන ගහනවා විකුණන්නේ හැන්දෑයි 5න් 6න් පස්සේ කුඩු ගංජා විකුණනවා වගේ. ඉන්දියාවෙන් ඉඳලා ආපු බිත්තරේ මේ වෙනකොට දවස් 7ක් 8ක් විතර වෙනවා. එතකොට ඉන්දියාවෙත් ඕක දවස් 5ක් 6ක් තිබුණා. එහෙමනම් මේ වෙනකොට දවස් 14කට කිට්ටු වෙලා ඉවරයි. මම යෝජනා කරනවා මේ බිත්තර මේ වෙනකොට නරක් වෙන්න ආසන්න තත්ත්වෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක වෙළඳපොළට දාන්න බෑ. දැන් මේක විනාශ කරන්න ඕනේ. වහාම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හෝ අදාළ බලධාරීන් මේ පිළිබඳව කතා කරලා මේ බිත්තර පරිභෝජනයට සුදුසුද නැද්ද කියන එක නැවත සලකා බලන්න ඕනේ. සලකා බලලා මේ බිත්තර රටට නිකුත් කරන්න කලින් මේ කුණු බිත්තර තියෙනවා නම් ඒවා හොයලා බලලා වහාම විනාශ කරන වැඩපිළිවෙලකට යන්න කියන එකයි අපි අපේ සංගමයක් හැටියට අපි කියන්නේ. මේ අතර වෙළඳ මාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කරන්නේ ආනයනික බිත්තර ශීතකරණවල බහ ඇති නිසා කල් ඉක්ුත් වීමක් සිදු වී නැති බවයි. අද මං හිතන්නේ මට ලැබුණු ආරංචි අනුව STC ආයතනයෙන් මට කිව්වා දැන්ට අද සහතික දෙකම ලැබෙනවයි කියලා. මං හිතන්නේ අද දේ ලැබුණොත් අපිට අද රෑ වෙද්දී බිත්තර පාරායෙන් එළියට ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නෑ. කල්වීමේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද හේතුව මේවා සේරම ශීතකරණවල තියෙන්නේ. ඒ නිසා දවස් 10ක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මේවා සේරම දෙන්නේ කර්මාන්ත සඳහා. දැන් ඉන්නේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද. ඊයේ වෙද්දී අඩුම ගානේ හෝටල් සංචාරක ව්‍යාපාරවලටවත් අවශ්‍ය කරන බිත්තර නෑ. ලංකාව දියුණු කරනවා නම් සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරනවා නම් අනිකුත් ආදායම ලබන්න බලන් ඉන්නවා නම් අඩුම ගානේ ඒ රටේ බිත්තරයක්වත් තියෙන්න ඕන. මරවිල ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු පොලිස් වෙඩිපහරින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. වැටලීමක් අතරතුර පුද්ගලයෙකු විසින් පොලිස් නිලධහරින්ට පහරදීමට උත්සාහ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. තිවුණු ආයුධයකින් පොලිස් නිලධහරින්ට පහරදීමක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ පොලිස් නිලධහරින් සිදු කළ වෙඩි තැබීමෙන් මෙම පුද්ගලයා ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. පසුගේ දින කිහිපය පුරාම මංකොල්ල කෑම් ගණනාවකට සම්බන්ධ කණ්ඩායමක් පිළිබඳව මාරවිල පොලිසිය විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් සිට තිබෙනවා. එම විමර්ශන කටයුතු අතරතුරදී අද සවස මාර්විල පොලිසියේ අපරාධ විමර්ශන අංශයට ලැබුණු තොරතුරක් මත මීට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු සහ තවත් අයෙක් යතුරුපැදියකින් වෙන්නපෝ ප්‍රදේශයට ගමන් කරන බවට ලැබූ තොරතුරක් මත පොලිසිය ඔවුන් පසුපස හඹා ගොස් තිබෙනවා. එසේ හඹා ගොස් අත්අඩංගුවට ගැනීමට යාමේදී සැකරු විසින් පොලිස් කොස්ථාපල්වරයෙකුට පිහි පහරක් එල්ල කර තිබෙනවා. අනතුරුව පොලිස් කොස්ථාපල්වරයා ඔහුට වෙඩි තබා තිබෙනවා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ වර්ණකුල සූරිය ලලිත් නිශාන්ත නැමති වයස වුරුදු 38ක වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. සැකකරු එල්ල කළ පිහිපාරින් තුවාල ලැබූ පොලිස් කොස්ථාපල් සමන් කුමාරද මාරවිල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. යතුරුපැදේ ගමන්ගත් අනිත් සැකකරුද තුවාල ලබා මාරවිල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එම පුවතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්නවා රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. අප යළිත් හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.